Merhaba arkadaşlar. Ee, yaptığımız tatilin kısa bir özetini geçmek istiyorum size. Bu Paskalya'nın son günü olan Pfingst'in tatiline girmiştik iki hafta boyunca. İlk bir haftayı e, yakın çevrede yani Nürnberg'e yakın olan Rootsee'de geçirdik. Ama bir iyi bir kötüydü. Yağmur yağdı bolcana. Güzel havayı da değerlendirdik. Yani suya girmek, güneşlenmek amaçlı. Ve ikinci hafta Nürnberg'de işlerimiz olduğundan dolayı geri döndük. Salı, salı akşamı tekrar yola çıkarak önce bir e, Ramsberg'e gittik. Münih'e e, yakın bir çevre. Çocuklar için bir eğlence parkına gittik. Ertesi gün hava kötü olacak söylendi. Onun için tek bir günlük giriş aldık. Ama çok güzel gün geçirdik, çok eğlendik, güzel vakit geçirdik videolarını hepsini göreceksiniz. Oradan dönüşte e, niyetimiz aslında direkt eve geçmekti. Ama bayağı yorgun olduğumuzdan dolayı Rombaksi'ye e, uğramak istedik. Küçük Rombaksi yani Apsberg diye geçiyor. Oraya uğradık. Bayağı bir değişiklikler yapılmış orada. Yenilikler vardı. Çok ilgimizi çekti. Oldukça güzel vakit geçirdiğimiz e, bir alanda gene. Onlardan da güzel kısa videolar izledik benzeyen resimler. Ee, biraz erken dönüş yapıyoruz. Bugün cuma, pazartesi yine okul başlıyor. En azından hafta sonu çocuklar yine normal ritme girmeleri açısından cumadan dönelim dedik. Oysa ki hafta sonu da güzel gözüküyor. Hafta sonunda dedik yakın çevrede yani Nürnberg civarlarında yine bir şeyler yapalım diye. Ama e, gel gör ki muhteşem videolarımız var. Eşimdir bunların hepsini hazırlayıp sunacaktır. Sonra görüşmek üzere. Bay bay. Sowieso dit. Önce bundan böyle yavaş. Sonra komple indir. Anne. Anne anne. Papa bunları nicht mit deinem Handy Alırız. Şimdi koyun. bouge pas Что ты видишь, Çekmiyor. Evet çok güzel o. güzel. Dedi ki sonra akşamüstü gelin dedi bomboş oluyor dedi. Ya döndünüz. Ha, çevir çevir çevir. Çevir çevir çevir. çevir. Çek çek. Bak ne biçim döndürüyor. Tam bendik Allah. İyi ki bindirdiniz beni buraya. Tam bana göreymiş. Ben sen... Ya bir ara kötü oldum. Çok döndüm. Hadi Efe. Hadi bakalım. Olmamış ki bu. Tamam. Tamam. tamam. Zweimal. Ja, hast du? Ich hab. Zahlst du ne? Nein. Du? Nein. Zweimal Zuckerweise. Eine. Zweimal. Okay, zweimal. Magsi? Entspannend. şudur ki adamlar yoktan var etmiş. Gördüğünüz gibi şöyle. Geçen seneye kadar yani sürekli geldiğimiz için bizi çok etkiledi. Bu sene bir değişiklik yapmışlar. Su kayağı çok fazla talep gördüğü için adamlar şuraya kocaman bir beach yapmış. Ve şöyle bir aletle bakın şurayı göstereyim. Tam şurada. Orada bir ipler var insanlar orada sıra oluyor. İşte ufak bir etrafında su sporu yapıyorlar. Yani surf. Şey Dolar da sonradan yapıyorlar. Yani geçen sene Thank <laughs> you.